Ну вот мы накачали лодки. Скоро начнем сплавляться. Мост совсем никакой. На солнце-то коряга. Вот так ее видно. Видишь? Я думаю, что мне мешает? Сумка у меня на плече была. И сумка у меня вот здесь была. Сейчас она подо мной. Погоди. Не хотела она цепляться против течения. По течению Вот у нас здесь в этом омуте и было. Надо, конечно, ну ладно. Стопочку. смешно то, что меня еще ни, комар не укусил. Хотя как бы типа... Подлетают, подходят. Я обиделся на маленького. Я его оставил на этого самого. На этот. На перекат. На перекат. GoPro 100 видео.